penktadienis algos dieną vyrs pasiėm pinigėlių nu ir supranti galvoju kaip čia turiningiau tą savaitgalį praleidus nu ir galvoju reik į viešnamį nueit pas kurvas nu ir apsirengę žodžiu pasikvipina ir išėję atėję prie viešnamio užėję į vidų nu i čia standartinė procedūra renkas iš mergų katra barškins nu i čia viena tokia lupytės neblogas pas kitą papai tokie nemaži a pas trečią subiniuks neblogs nu ir taip žiūrinėji jisai renkas ir čia pyst durys bu bum blet mentai ablava stot visi policija nu ir mens prie vienos prostitutės priein tu kas prostitutė ne ne aš čia aš masažistė o tu kas a o aš tai čia pedikiūrą darau o tu kas aš tai valytoja. Ir čia virs net laiką. Blet, Hebra, tai, tai čia tu išaiškės, kad tam viešnavi? Kurva, tai aš? Jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo. Prenumeruok Anekdotai TV kanalą ir klausykis pačių naujausių bei jokingiausių anekdotų.